Kabataan, tayo ang pag-asa ng bayan. Pero bakit naglalabasan sa tuwing nandyan ang mga kaibigan? Ba't di nasusunod ang mga batas? Ba't tayo nananatili sa labas? Alam ko ang pakiramdam ng depresyon, dulot sa pandemyang panahon ngayon. But we have to stand for our generation by following, obeying, and applying the rules in our nation. We can't afford to other people who are dying. But umiinom But naglalakwat siya ang mga ligaw na pag-asa. Pag-asang inaasahan ng mga nakakatanda sa kanila. But dinadaan sa bisyo ang labanan. Labanan na wari pagtutulungan ang kailangan. COVID-19 ay iwasan. Baliktarin mo ang salitang iwasan, kapwa ko kabataan. We should fight for the victory, all for God's glory. By helping people, following protocols, we should always recall that we also have a role, a role that is irrevocable a will to obey, to fight, to be a model for our younger sibling. Let's have a physical distance to each other. Stay at home and don't wander. Ilang hakbang na mamuli ang iyong nailayo. Ilang kilometro ang iyong layo mula sa lugar kung saan ka huminto. Kapatid, ilang milya man ang iyong kinaroroonan, ginagawa natin biktima na minsay gustong susuko. Pagod na tayo. Pero may sasabihin ako sa iyo. Normal lang na makaramdam ka ng lungkot, normal lang din na makaramdam ka ng pagkabagot, at normal lang din na makaramdam ka ng pagkapagod. Bata pa naman tayo, makakaya natin to. Laging tatandaan, napapunta pa lang tayo. Alcohol, face mask, and distancing These are the things that helps us to see that we were valuable enough to be protected, and it's one of our rights to be protected. Keep fighting the good fight, my friend.